Vreau să ți vorbesc astăzi despre a complica. A complica pentru mine este atunci când uh, ești într-o relație și rănești cu cuvintele uh, vreau să mă despart sau vreau să plec. Pentru că orice, oricât de mult ți-ai satisface orgoliu că faci chestia asta, nu există, nu există acest, uh, adică nu există o farfecă <laughs> uh, prin care tu să, cu ajutorul căreia tu să, să poți rupe acea relație. Și mi se pare că eu atunci când am făcut chestia asta, am complicat pentru că mm, m-am mințit că rup o relație, uh, am observat mult timp după aceea că relația nu se poate rupe pentru că relația energetică pentru o relație energetică nu ai cum să rupi, nu există foarfecă, să tai energia și uite așa ă, ne mințim foarte mult cu complicând lucrurile când spunem că gata, nu mai vreau să fiu cu tine. Da, poți să spui nu mai putem să fim împreună sau ă, nu mai putem să stăm împreună, dar ă, în momentul când pronunți aceste cuvinte, că nu mai vreau uh, să te mai văd sau uh, rup relația, e o minciună. Tu ce părere ai? Ceau!